estudiantes de Agrancia. Este o no es. Encántanos a natureza. Os animáis? van a saber, se xa os vin eu xogando por ali a máis de un euro. Pois queríamos recordarvos que é moi importante cuidar a otea porque é a casa de moitos animais e senón non van ter onde vivir. Escoitade, escoitade. Mirade, mirade. Eras unha vez unha paxariña chamada Ferreiriña que buscaba a casa á beira do tea. Ferreiriña buscaba, buscaba e buscaba, e non atopaba. porque é moi bonitinha polos colores que ten azuis e amarelo. Queríades traballar neste traballo desde pequenos ou eh, o decidiste eh, cando xa eras maiores? eh, por que eleximos este traballo de maiores? Pois, eh, desde pequenos andábamos todos pois, nos gustaba moito a naturaleza. Entón, a xeira profesional que encontramos pois, foi este traballo. temos ovellas, abellas, ras, lagartos... E eh, tamén temos un burro que se chama Santiago, que creo que vistes un vídeo. pois exactamente non traballamos nun proxecto de recollida de lixo, pero si sí nun proxecto de eliminación de especies invasoras. Moitas grazas polas vosas preguntas e polos vosos finais encantáronos. Grazas!